Yo yo yo, ça va les mecs, c'est Jackie Alors euh, on est aux ECL Pro League, les finales, et je vais vous faire un petit tour de ma chambre. Alors là, pour commencer, merde. La salle de bain, elle est blanche, elle est belle, elle est flexible. On se lave le zizi là-dedans. Et là, la pièce principale de Montpellier, le petit lit. Hey et nous voilà sur le balcon de notre hôtel avec cette vue merveilleuse. Vous voyez tous ces bateaux là Et eh ben c'est à Kenny moi. Voilà, voilà. C'est merveilleux. On peut s'installer sur cette petite chaise pour parler stratégie ou kick. Je rigole. <laughs> bon allez, je vais vous laisser les gars. Bisous. Bon les mecs, on va descendre dans l'ascenseur ridicule. On va je vais vous faire découvrir un petit peu euh, les alentours de l'hôtel, la piscine, tout ça. Et ensuite, euh, direction l'arena. Arena, arena. Faire petites vues, tu vois. Open the door, please! Bon, les mecs, je vais vous montrer la piscine. La piscine de l'hôtel. elle est pas folle, mais franchement, elle fait le taf. Là, là-bas, il y a. Il y a Magis qui est en train de tamponner le dos de Device. Hi Suarez! Yeah! Good, good. <laughs> nice body. Nice body. Voilà. Bon, les mecs sont pas trop réceptifs, mais ça passe, ça passe. Voilà, et maintenant on va, faire un tour dehors, ok <laughs> Ouais les mecs, alors là je me balade à la Grande mode sur leur petit port qui est fort sympathique. Regardez-moi cette petite vue, ce beau soleil. Toujours sympa de prendre les bonnes énergies quand un cadre te le permet, en France surtout. Le soleil fait toujours du bien, franchement. Si vous restez trop derrière le PC, les gars, c'est pas bon, tu vois. Il y a plein de petits restaurants sympathiques et des gens fort sympathiques. Et voilà, franchement, je vous conseille la Grande Motte, les mecs. Et là, maintenant, on va partir sur l'arena et je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Donc là, on est en direction de, de l'arène, les mecs, à côté de mon Lulu. 3D Max Gang et du Capitaine Masterman aux lunettes violettes. Le devant, on vous le montre pas parce que c'est pas forcément intéressant et tout se passe derrière, les gars. Non, je rigole. On va vous montrer tout le monde. Prenez-le un petit peu tout le monde. Voilà. <laughs> Ouais, salut. Ouais, salut. Ah, excusez-moi, moi je suis occupé là. Je suis occupé, je suis focus sur la route. Ah, ah voilà-moi, c'est moi le vlogueur ici. C'est moi le vlogueur. Voilà. Bon, vous voyez, euh, j'ai G2, les matins, c'est pas très convivial, mais on va s'améliorer au cours de la journée. Rendez-vous à l'arène, bisous Ah, ah Mais attends, il a pas d'arène encore. Mais non, rendez-vous à l'arène. Mais mais... Ah oui, c'est vrai, merde, écoutez pas ça, mais dans le montage, euh, ça va être changé, t'inquiète. Et on jump, et on jump dans les locaux. Nous voilà arrivés dans les, euh, dans les locaux de SL Pro League avec le frérot. Le frérot Le frérot Kenny. On va pas faire trop de bruit parce que un match qui est en cours. Il y a des gens qui perdent. MUBR Lumosity, la Brazil Confrontations. Donc euh, voilà, on va pas, rester ici, tu vois comment on, va marcher. On va voir la team euh, numéro 1 mondiale. Là, on va aller, hein, on va vous faire un petit tour sympa. tu vas montrer un 2-2 là, c'est partout. Mais t'as pas à rentrer parce que On rentre pas, on rentre. la sécurité nous interdit de rentrer donc on vous montre de loin on, envoyé, spécial. On est spécial. Et on repart. Euh. Ah, c'est. a eh, deux là. Voilà, c'est ça. On se, fait, un peu chèvre par la sécurité. Ouais. on est français, mais sans fout. Je vous présente l'équipe numéro 1 mondiale. Et le meilleur joueur du monde. <laughs> Charles <laughs> Excellent, excellent. <coughs> Héroïque, of course. Les Danois qui vont arriver soon sur la scène. Mais tu sais cadrer ou pas Ouais, t'inquiète. Ouais, tu cadres là, c'est bon. On est dedans, frérot. On est dedans là. Donc là, on voit un peu plus nos, on va faire Un on va faire un FIFA d'ailleurs. On va d'abord aller chercher des bonbons. Oui, oui, ça, se Kenny, tu vas pas tarder à prendre la caméra parce que j'ai vraiment, vraiment mal à la main. Ouais, c'est cool. Je change, de bras, hein. change de bras. Sois naturel, s'il te plaît, merci. <laughs> Donc là, c'est la Player Lounge. Tu vois ce, canapé là Là, hier, j'ai tarté euh, Kenny 2-1 à FIFA. J'avais 80% de possession de balles. Là, c'est les joueurs qui s'installent, ils jouent à fa, ils se détendent les orteils, ils regardent les matchs, ils sont avec leurs copines. Il y, a des, femmes là, il y a beaucoup de femmes. Et un mec qui est chaud, tu vois, il est chaud. Si, c'est bon. Donc là, c'est le snacks. C'est là où on, prend nos bananes. Vous voyez nos bananes pendant les matchs bah, Elles sont là, les bananes. Bananes, les cafés, le tout c'est hein. c'est pas, le meilleur catering du monde, mais il est pas mal. Il y a des, il baisses ah. bonbons. Oh. Là, les box. Vous voyez les box Chaque box, en fait, bah, il y a une équipe, je vais vous montrer. Une petite pancarte. C'est un peu les, vous voyez les box sur les chantiers qu'ils installent et qui dégagent juste après Et bah là, il y a une VR par exemple, et on va, on va vous montrer notre box. Bon, Kenny, Kenny, ramène ton cul ah, on va pas rester trop longtemps au snacks. Vas-y, je peux Prendre de l'eau. le monsieur il a dit qu'on était des geeks. Allez, jugez-le. On est des, on est des mythos geeks en fait. On passe beaucoup de temps derrière un seul jeu, mais on n'est pas là à suivre euh, toute l'actualité de tous les jeux vidéo. je suis beaucoup sorti, j'ai fait du sport. Je suis présent, monsieur. On se fait juger là, vous voyez, on se fait juger. J'aime pas ça. <laughs> Allez, Karina, <laughs> Ah, j'ai trop mal, j'ai trop mal au bras, c'est fort. Ah, deux secondes. Et là, on doit rentrer dedans. Bon, Kenny, prends-le s'il je, vais, je vais donc tu fais le tour. Ouais. Ah. Oh putain, c'est lourd hein J'avais vraiment mal. J'ouvre la porte. Ah, on te suit. Comme les gars, comme Donc là, El maestro del Cocho, Damien, Richard, le papillon, l'homme marié. Dani, le Patron. plus, sérieusement, bah, là c'est euh, notre, petit, practice room. Ah, Manek. Les DM fous. Salut, enchanté. Euh. C'est lourd, hein Lourd ah, Lourd mmh. Tiens, d'ailleurs, c'était toi le. ah, mais voilà, je t'ai laissé kiffer, il a fait le tour de la practice. Et on vous fait des bisous, les gars. On va faire un FIFA. Et maintenant, on va, on va arrêter tout ça. Tchau, tchau. Bisu, bisu.